Shure SM7B microphone ni moja kati ya microphone ambayo ni maarufu na inajulikana sana duniani kwa matumizi ya TV and radio uh, broadcasting. Inatumika zaidi kwenye masuala ya music production, podcasting na matumizi mengine kama hayo. So kama ulishawahi kuiona au kukutana nayo, sio kwa bahati mbaya, kwa sababu ni microphone ambayo ni bora na inafanya vizuri.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 Uh, kama nilivyokuambia kwamba tunazungumza au tunaangalia microphone ambayo inaitwa Shure SM-B7B. Uh, ah, hii ni mic ambayo kama uko serious kwenye industry na unahitaji microphone ambayo inaweza kurekodia sauti zako vizuri, um, unaweza kuchagua au kuwa na mic hii hapa. So tutaenda kuiangalia kwa undani namna gani hii mic ilivyo, ina sifa zipi na ni mambo gani ya kuzingatia pale ambapo unaitumia au kuipata kwa mara ya kwanza. Mic hii inakuja ikiwa katika boksi na boxi linakuwa na vitu vifuatavyo ambavyo viko ndani ya boxi hilo. Uh, kwanza kabisa unapofungua box lako kwa mara ya kwanza utakutana na stika. Eh, kuna stika kama mbili ambazo utazikuta kwenye box hilo. Yes, uh, lakini pia kwenye hilo box pia utakuta kuna manual guide kitabu cha maelekezo ambacho kitakusaidia wewe kuweza kusoma na kufahamu namna gani uh, unavyoweza kuitumia microphone hii katika matumizi yako ya kila siku lakini pia utaona kuna hii beji ambayo inatumika kwa ajili ya kufunga aidha ni kwenye stand au kuifunga maiki yenyewe katika matumizi yako ya kila siku pia kuna cape eh, kuna cape ambayo inakuwa nyuma ya microphone hii unaweza ukaifunga nyuma ya maiki eh, sehemu ya nyuma ya hii maiki ukaifunga hapa kwa kutumia nati ambazo zinakuja pamoja na hii maiki kwa ajili ya matumizi yako au kuweza kuweka muonekano mzuri. Vile vile utakuta kuna hii kebo ambayo yenyewe inatumika kwa ajili ya kuunganisha au kumount maiki yako kwenye stand, kwa sababu maiki yenyewe inakuja ikiwa haina stand yake, inakuja tu na hii uh, adapter. Uh, na maiki yenyewe ni hii hapa. Hii ndo sure SM7B microphone. Hii ni dynamic microphone na inakuwa ina cape kama hii unayoiona hapa, na cape hii una uwezo wa kuitoa. Ukiitoa inabaki kama hivi, na kuna cape nyingine ambayo ni windscreen ambayo pia inatumika kwa ajili ya kupunguza noise, ambayo ni hii inakuja na mic, so unaweza ukai replace kwa kuweka hapa kama unataka kuitumia ikiwa hivi, lakini kama utapenda kuacha uh, au kutumia pop filter hii utaiacha kama ilivyo hii hapa. Yes, kwa itakuwa kama hivi na mic yenyewe ni hia kama ambavyo unaiona. So ni mic fulani ambayo kidogo ni nzito, so hata unapo mount kwenye stand yako hakikisha unatafuta stand au unatumia stand ambayo ni nzito kidogo na itaweza kustahimili kuweza kuishika mic yako bila kuweza kuleta au kupata dhoruba yoyote ah, wakati unaitumia. So kitu kingine cha msingi cha kuzingatia ni namna kuifanyia connection au kuiunganisha mic yako. Mic hii inahitaji uwe na audio interface ambayo itawezesha wewe kuweza kuiconnect ili uweze kupata sauti nzuri ambayo itakuwa inasikika vizuri bila kuwa na mikwaruzo au changamoto za hapa na pale. So uh, binafsi na device hii hapa na device hii hapa ambayo unaitumia kwa ajili ya kuiunganisha mic hii ili niweze kupata sauti nzuri. So unaweza ukatafuta na wewe device tofauti, ziko device nyingi ili uweze kutengeneza sauti nzuri ambayo inasikika vizuri aa, ah, kwa ajili ya production ya audio zako. Hatua inayofuata sasa, unawezaje kuunganisha microphone yako? Unachotakiwa kuwa nacho kama nilivyosema, kuna hii device ambayo au adapter ambayo inakuja pamoja na mic. So ukiwa na stand yako kama hii uh, unaweza ukaifunga au ukaimount kwenye meza stendi kama hii ili uweze kuifunga vizuri uh, uh, mic yako lakini sehemu ya kuunganisha ni sehemu hii hapa kwa unachofanya utafunga hii au unaweza ukaanza kufunga kwenye mic yako huku baada ya hapo utaifunga uh, mic yako hapa kama hivi ili iweze kushika vizuri Yes, so utahakikisha imeweza kushika vizuri na hapa umekaza. Wakati huo umeshaifunga au kuimount kwenye meza yako, tayari inaweza ikawa imeshika vizuri na iko na steadiness ya kutosha ambayo itakuwezesha wewe kuanza kurekodi au kufanya matukio yako mengine ya kufanya recording. Uh, so kitu kingine baada ya hapo utachukua cable au waya ambao utaunganisha kwenye maiki yako moja kwa moja. Utachukua waya ambao ni jike. Eh. So utaunganisha kama hapa moja kwa moja huu waya utaenda kwenye device yako ambayo nilikwambia ni audio interface ambayo inatakiwa itumike kwa ajili ya kupitisha sauti kutoka kwenye device yako au kwenye mic yako kuelekea kwenye kompyuta. So hapa pia tutaunganisha Yes, utaunganisha hapa kwenye device yako kama hivi, lakini kuna kebo nyingine sasa ambayo ni hii pia utaunganisha ambayo itaelekea kwenye device yako au kwenye kompyuta yako kwa ajili ya kuweza kupeleka sauti, kisha utawasha pamoja na hii kuiweka kwenye power ili uweze kupata sauti. Kitu kingine cha kuzingatia wakati una rekodi, mic hii inaweza kunasa vizuri sauti iwapo utaiweka e, sambamba na mdomo wako. Hakikisha kwamba unaiweka karibu zaidi, usiiweke mbali na sehemu ambayo unazungumza ili uweze kupata au kunasa sauti katika quality nzuri, lakini hakikisha unaiweka hivi na inakuwa karibu na sehemu ambayo unazungumzia, kama una rekodi au unazungumza kitu chochote, ili kuhakikisha sauti inakuwa clear. So hicho ni kitu cha msingi pale unapotumia mic hii, na utapata sauti ambayo inasikika vizuri. Na kitu cha mwisho, nyuma ya hii microphone kuna uh, panel hizi kama mbili ambazo zinaonekana huku nyuma Kazi ya hizi paneli ni kuweza kuweka low frequency pamoja na high frequency. Hii inaweza kusaidia zaidi wewe kukata noise kuka, ikiwa kama kuna sehemu kuna sauti au makelele, unapoweka low frequency itasaidia hilo, lakini ukiweka high frequency itasaidia wewe kurekodi ikiwa mko watu wawili mnafanya mazungumzo na mnatumia mic hii moja wote wawili, ili kupata sauti nzuri, basi lazima uweze kufanya adjustment ya hizi device au paneli huku nyuma. So hicho ni kitu cha msingi pia cha kuweza kuzingatia. Yes, so hii ndo shua SM7B microphone ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya shughuli zako zozote, aidha ni kwa ajili ya radio na TV broadcasting, kwa ajili ya podcast, kwa ajili ya music uh, recording na matumizi mengine ya kutengeneza content ambayo unahitaji uweze kupata audio ambayo ni quality niliona niweze kushare na nyinyi siku ya leo kuhusiana na hii mic so unaweza ukajipatia ya kwako nitaweka link katika description hapo ili nao uweze kuona kama unapenda mic hii ili uweze kuinunua so sina la ziada unaweza kuendelea kutazama video zingine nyingi ambazo nimefundisha huko nyuma kuhusiana na maswala ya graphic design video graph pamoja na photography. Jina langu naitwa Joel, lakini pia usahau kutembelea katika social media, uh, social media zangu. Instagram natumia jina la geomedia Media Group. Sina la ziada, see you next time.